Aquest era el Decidim mòdul de resultats. Seguidament, Decidim mòdul d'iniciatives ciutadanes que el presentarà Agustín Cuenca, de ASP GEMS. Ho he dit bé? Endavant, benvingut. Buenas a todos. Veréis en el programa que yo no soy Ana Isabel López, es obvio. <laughs> salta a la vista, Ana es mi socia, estaba aquí conmigo y se ha puesto muy enferma y se ha tenido que ir al hotel. Así que tengo dos noticias, una mala y una buena. La mala es que no puede ser Ana la que dé la charla. La buena es que como la tengo que improvisar, pues va a ser mucho más corta y entonces acabaremos antes, ¿no? Eh, somos ASP Gems, una empresa que lleva haciendo proyectos Rails desde hace 11 años. Somos unas 40 personas más o menos, una empresa chiquitita y es nuestra primera participación en, Decidim. Sé muy poco de participación ciudadana, sé muy poco de Decidim, así que me vais a disculpar que lo haga lo más rápido posible. Os hablaré de dos cosas, de cuáles son las funcionalidades que estamos haciendo en el módulo iniciativas y la parte donde yo creo que os puedo aportar más es las facilidades y lo fácil que ha sido trabajar en el proyecto. Entonces, el módulo iniciativas está destinado para poder crearlas, definir sus objetivos, gestionar la recogida de apoyos, debatir la iniciativa, difundirlas y definir los puntos de encuentro y todo eso se apoya sobre conceptos y elementos que ya estaban definidos en la plataforma. ¿no? Ha sido, da soporte a un ciclo de vida de una iniciativa definido por el equipo de, de Decidim, ¿no? al que nosotros hemos ido dando soporte utilizando los recursos que la propia plataforma facilita. ¿no? Y entonces el proceso de creación de una iniciativa pues tienes que escoger el tipo, gestionar toda la parte de inicio, eh, compararla por ver si había iniciativas semejantes, que es un tema bastante relevante, eh, crearlas, validarlas y luego soporta la creación de una comisión promotora y luego está la parte de finalización de la iniciativa. ¿no? Eh, no me voy a detener en los datos, entre otras cosas, porque tampoco voy a saber explicarlos, así que esta parte la veréis en producción pronto, ¿no? pero digamos que da soporte a todo lo que es el proceso del concepto de iniciativa que hay en un modelo conceptual que está por arriba. Hay una parte de administración de iniciativas para que desde el back office se pueda gestionar eh, qué iniciativas se crean y cómo y en qué condiciones y todo ese tipo de cosas, incluir información adjunta y otras cosas. ¿no? Pero me parece que lo, donde más os puedo aportar es en cómo ha sido para nosotros de fácil integrarnos en el equipo. ¿vale? Eh, con independencia de que el equipo sean todos muy desagradables y sea muy difícil trabajar con ellos y ese tipo de cosas, que siempre es una dificultad, ¿no? voy a decir lo contrario, pero ha sido muy fácil para nosotros entrar a trabajar. Es verdad que tenemos mucha experiencia en Ruby on Rails, es verdad que tenemos mucha experiencia en proyectos open source, es verdad que conocemos todas las herramientas, ¿no? que ha habido coincidencia en las herramientas, con lo cual esa parte eh, no hemos tenido que hacer un esfuerzo, pero en pocas horas estábamos ya trabajando, estábamos siendo productivos a las pocas horas de ponernos a trabajar en el proyecto. Yo creo que es un tema relevante de cara a nuevos equipos de desarrollo que se puedan incorporar pronto. ¿no? Y en menos de un mes teníamos ya una primera versión. Pudimos poner en producción una primera versión. Llevamos muchos años trabajando con metodologías ágiles, intentamos subir lo antes posible en nuestros proyectos un prototipo para que en vez de explicarme lo que tienes en la cabeza, me digas de lo que he hecho, qué es lo que no te gusta, y esa ha sido la manera de trabajar, ¿no? Y esa manera de trabajar que nosotros llevamos haciendo tiempo, pues ha ayudado mucho a que eh, eso vaya, eh, haya sido fácil, ¿no? La arquitectura de, de pues lo he puesto muy fácil, con todo el modo en jeans y la, digamos, la arquitectura básica desde el punto de vista técnico, lo ha hecho muy fácil, ¿no? Eh, el hecho de que la plataforma sea software libre pues también nos permitió, por ejemplo, antes de empezar a trabajar en el proyecto, haberlo visto ya para saber a qué nos íbamos a, enfrentar y ha sido muy fácil para nosotros la implantación y la modificación. Es decir, cualquier empresa que esté acostumbrada a trabajar con Rails, pues no le va a costar mucho empezar a trabajar con, Decidim. ¿no? Así que nada más, gracias a todos y nos vemos por aquí.